Thank

یا کنه بزنی جایزه داری یالا شانس یالا اتفاق خمسین متری جایزه حتی اندازم ماشاءالله Thank you. 사람의 문제들이